विप्रसंको Um, and recognizing one another. Now all but four or five of them are dead and gone. अनुवाद शुरू के द्वारा हे राजन क्योंकि आपने द्वारका नगरी के हमारे मित्रों तथा संबंधियों के विषय में पूछा है अतः एक शराब पीकर उत्तम हो उठे और एक दूसरे को न पहचानने के कारण लाठिया लेकर परस्पर लड़ने लगे अब केवल चार पांच को छोड़कर शेष सभी मर चुके हैं There's no Factually, this is all due to the supreme will of the Lord, the personality of Godhead. Sometimes people kill one another, and at other times they protect one another. अनुवाद वास्तव में यह सब भगवान की इच्छा के फल स्वरूप है कि कभी कभी लोग एक दूसरे को मार डालते हैं purport by His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. According to the anthropologists, there is nature's law of struggle for existence and survival of the fittest. But they do not know that behind the law of nature is the supreme direction of the supreme personality Godhead. In the Bhagavad Gita, it is confirmed that the law of nature is executed under the direction of the Lord. Whenever, therefore, there is peace in the world, it must be known that it is due to the goodwill of the Lord. And whenever there is upheaval in the world, it is due to the supreme will of the Lord. Not a blade of grass moves without the will of the Lord. Whenever, therefore, there is disobedience of the established rules enacted by the Lord, there is war between man and nation. The surest way to the path of peace, therefore, is dovetailing everything to the established rule of the Lord. The established rule is that whatever we do, whatever we eat, whatever we sacrifice, or whatever we give up in charity, must be done to the full satisfaction of the Lord. No one should do anything, eat anything, sacrifice anything or give anything in charity against the will of the Lord. Discretion is the better part of valor, and one must learn how to discriminate between actions which may be pleasing to the Lord and those which may not be pleasing to the Lord. An action is just judged by the Lord's pleasure or displeasure. There is no room for personal whims. We must always be guided by the pleasure of the Lord. Such, such action is called Yoga Karmashu kosharam, or actions performed which are linked with the Supreme Lord. That is the art of doing a thing perfectly. That करिए श्री प्रभुपाद के द्वारा जगत गुरु श्री प्रभुपाद की नृतस्व शास्त्रियों के अनुसार नृतस्व शास्त्रियों के अनुसार जीवन संघर्ष तथा योग तम की दीर्घ जीवता प्राकृतिक नियम है लेकिन वे यह नहीं जानते कि प्राकृतिक नियम के पीछे भगवान का परम निर्देशन है भगवत गीता में इसकी पुष्टि की गई है कि भगवान के निर्देशन में ही प्रकृति का नियम संपन्न होता है अतएव जब भी विश्व में शांति रहती है तो इसे भगवान की सदिच्छा समझना जाता है और जब विश्व में उत्पात बचता है तब भी भगवान की परम इच्छा रहती है भगवान की इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं मिलता अतएव जब जब भगवान द्वारा स्थापित नियमों का उल्लंघन होता है तब तक मनुष्य तथा राष्ट्रों के बीच युद्ध होता है अतएव शांति का निश्चित मार्ग यही है कि भगवान के द्वारा स्थापित नियमों का पालन किया जाए स्थापित नियम यह है कि हम जो भी करें जो भी खाएं, जो भी यज्ञ करें या जो भी दान दें, वह भगवान की पूर्ण दृष्टि के निमित्त हो भगवान की इच्छा के विरुद्ध न तो कुछ किया जाए न खाया जाए न यज्ञ किया जाए और न दान दिया जाए हमें विवेक से उन कार्यों में जिनसे भगवान प्रसन्न होते हैं तथा वे कार्य जिनसे भगवान रुष्ट होते हैं अंतर करना सीखना चाहिए इसी तरह किसी कर्म का निर्णय भगवान की प्रसन्नता अथवा अप्रसन्नता से किया जाता है इसमें वैश्विक स्वेच्छाचारिताओं के लिए कोई स्वास्थ्य नहीं रहता हमें सदैव भगवान की इच्छा के अनुसार चलना चाहिए ऐसा कर्म योग कर्मस्व कौशलम कहलाता है अर्थात किए गए कर्म जो भगवान से संबंध होते हैं यही है किसी वस्तु को ठीक से संपन्न करने की कला ओम ज्ञानतिमरंगस्य ज्ञानं च पर महाराज युधिष्ठिर जो है सुन रहे हैं अर्जुन से और अर्जुन को पूछ भी रहे हैं किस प्रकार से यदुवंश के बाकी लोग वहाँ पर हैं और यदुवंश के हमारे जो परिजन हैं वो किस प्रकार से रह रहे हैं They were all friends and relatives of the Pandavas. The whole Yadu dynasty were, they were very dear to the Pandavas. They were relatives and they were very Maharaj Yudhishthira knew something must be wrong because he saw so many inauspicious omens. महाराज युधिष्ठिर यह सोच पा रहे थे कि बहुत सारे अघटन उनके आंखों के सामने हो रहा था इसका मतलब है वहाँ बहुत कुछ घट चुका है And he saw also Arjuna looking very dejected. तो यहाँ पर धर्मराज युधिष्ठिर देख पा रहे थे अर्जुन जो है उनके शरीर से जैसे श्रीहीन हो चुका था So Arjuna was telling Maharaj Yudhisthira about what had happened. That all of the friends and relatives, they've all been cursed by the Brahmanas and they're all dead except for just four or five. तो यहाँ पर अर्जुन वर्णन कर रहे हैं कि ब्राह्मणों के साप के कारण यदुवंश के समस्त सदस्य मर चुके हैं चार और पांचों को छोड़कर So that cursing is described in the 11th canto of Srimad Bhagavatam. Tells about how uh, Samba, one of Krishna's children, was very playful. And he was, one day, he, he got a big metal ball and he put it under his cloth. And then he dressed himself in a sari. तो यहाँ पर वर्णन किया गया है श्रीमद भागवत के ग्यारहवा सन में कि भगवान का एक पुत्र जिसका नाम है साम उसने अपने पेट में एक बहुत बड़ा कपड़े का गठरी को बांध दिया था और बांध कर वो एक स्त्री का रूप धारण करके So Samba came along with all of his young friends who were like brothers and relatives of the family of Lord Krishna. And they came to the great sages who were there. All the great sages had, were there, had assembled. And they brought Samba looking like a woman, who, and this big ball is under the cloth, So she looks like a woman who is going to deliver a baby, who she's pregnant. तो यहाँ पर शम्ब जो है उस वस्त्र को जो अपने पेट में छुपा रखे थे और स्त्री का रूप धारण कर रखे थे अपने दोस्तों और मित्रों के साथ ऋषियों के समक्ष आए जो ऋषि उस जगह में रह रहे थे और आकर वहाँ पर ऐसे प्रतीत हुए जैसे मानो वो एक गर्भवती महिला है So they came in front of all the sages and they said to the sages, Oh great sages, is this woman going to deliver a boy or a girl? Please tell us. तो वहां पर वो ऋषियों से प्रश्न करते हैं कटाक्ष रूप में कि ये जो गर्भवती महिला है इसको जन्म देने वाली है पुत्र अथवा कन्या So the sages said, this woman is going to deliver something which is going to destroy all of the Yadu dynasty. तो है परेशियन जो है अभिशाप के तौर पर ऐसे बोल रहे हैं कि इसके गर्भ में से जो भी निकलेगा ये यदु वंश को नाश करेगा so when he had this very shocking words of the great sages, then they all they all became very worried and they thought what to do, how to solve this problem. तो जब उन्होंने ऋषियों से इस प्रकार के अभिशाप मूलक शब्द को सुने कि इनके पेट से निकले हुए जो भी निकलेगा वो यदुवंश नष्ट करेगा तो बड़े चकित रहेंगे So they got that iron ball and they ground it into powder. They made it all iron filings. और ये जो पेट में रखा हुआ पुतला जो उस समय लोहे का रूप धारण कर चुका था और इस लोहे को उन्होंने निकाले और घिस घिस कर उसको एक चूर्ण लोहे का चूड़े में परिवर्तित कर दिए and they threw it all into the sea. और ये सारे जो लोहे के चूरे जिसको लोहे का पाउडर कहते हैं उसको समुद्र में फंसा दिए except for one piece there was one piece which was so hard they couldn't grind it they couldn't make it into powder तो अंत में इस लोहे का जो अंश था छोटा सा एक तिकोना बन के रह गया था जिसको घिस नहीं पाए थे so they thought this should protect them from the curse तो उन्होंने सोचे कि ये जो है ये छोटा सा टुकड़ा है ये उनको इस सांप से बचा लेगा but instead what happened was the iron filings all came along the shore where this bamboo was growing And the iron filings was taken into the bamboo, into the bamboo rods. तो ये जो लोहे का पाउडर था जो समुद्र में भसा दिया गया था वो आगे चलकर बारूणी का वृक्ष के रूप में परिवर्तित हो गए यानी कि बांस के पेड़ so it happened that the Yadu dynasty they all came to this place where this bamboo was growing तो यदु वंश के सारे लोग जो हैं उस जगह पर आकर एकत्रित हो गए थे जहां पर ये बांस के वृक्ष बने हुए थे and they the, the Yadu dynasty had come there and they, they were having some kind of picnic and they, they had brought wine which was made from rice and they all became intoxicated drinking this wine. तो वहां पर यदुवंश के सारे लोग इकट्ठे हुए थे आमोद प्रमोद के हेतु और वहां पर उन्होंने एक शराब साथ में लेकर आए थे जो सड़े हुए चावल से बना हुआ था because they were Kshatriyas, Kshatriyas have that nature that they often will drink wine and become intoxicated and they will often fight with each other. तो ये लोग क्षत्रिय थे और क्षत्रियों का एक स्वभाव होता है कि वो अपने किसी भी आमोद प्रमोद में वो शराब का सेवन करते हैं और सेवन करने के बाद युद्ध भी करते हैं So the Yadu dynasty had all come there to this place. It's actually a holy place. It's called Prabhashetra. It's over in the, what is now Gujarat in India on the Saurashtra side. And uh, it's right on the coast there, south of Dwarka. And it was there that they all became intoxicated and they fought with each other. They took the bamboo sticks from the side which had the iron filings and they fought and killed each other. So, ये सारे यदुवंश के लोग एकत्रित हुए थे उस स्थान को हम प्रभास क्षेत्र के नाम से जानते हैं और यह प्रभास क्षेत्र आज के जो नूतन सभ्यता में भारतवर्ष में गुजरात है और गुजरात में एक स्थान है बेरावल बेरावल के जगह पर है त्रिवेणी त्रिवेणी संगम में यहाँ पर यह बांबू का जो पेड़ है वहाँ बना हुआ था और ये बांस के पेड़ में लोहे के धार वाले टीके लगे हुए थे जो तलवार की तरह थे And that one hard lump which they could not grind, that was found by a hunter named Jara. And he took that hard lump of iron and he made it into the head of an arrow. तो ये जो लोहे का छोटा सा टुकड़ा था जिसको वो घिस नहीं पाए थे उनको समुद्र में डाल दिए थे उसको एक मछली ने खा लिया और बहता हुआ समुद्र में बहुत दूर तक पहुंचा और पहुंचने पर एक भिल्ल था जो जंगल में रहते हैं भिल्ल भिल्ल लोग उसने उस छोटे से लोहे को पाया मछली के पेट से और पाकर वो तिकोना होने के कारण उसको तीर के नोक पर बिठा लिया और उस सबर का नाम था Jara So this hunter Jara, he fired that arrow with which the, with the head which was made from this lump of iron, and he fired that into the foot of Lord Krishna. और ये जारा को मिले हुए उस लोहे के टुकड़े से बना हुआ तीर से उसने भगवान कृष्ण के चरणों को भेदा था So in this way, Lord Krishna took the opportunity to leave the world, और इस तरीके से भगवान कृष्ण इस धर्म धाम को छोड़े थे before he left the world the Yadav dynasty they had all fought with each other and killed each other Bhagwan Krishna इस धरा धाम को छोड़ने से पूर्व यदुवंश आपस में लड़कर संपूर्ण रूप से समाप्त हो गया था But Krishna wanted the Yadus to leave first. He thought, let them all leave first. and go back to their duties in the higher planets and in the spiritual world. भगवान ये चाहते थे कि यदुवंश के समस्त जो लोग हैं वो सबसे पहले उनसे पहले इस धराधाम को छोड़ दें और भगवत धाम में पहुंच जाए And uh, there were only a few people left, four or five people left. और अंत में चार और पांच सदस्य बच गए थे We were hearing about Krishna's queens that they were taken care of by Arjuna. But then Arjuna was defeated by some cowherd man. हम यहाँ पर सुन चुके हैं कि अर्जुन जो है भगवान कृष्ण के रानियों की रक्षा कर रहे थे और रक्षा के दौरान वो भीलों से लड़ पड़े और भीलों से लड़कर वो युद्ध में हार गए थे So these queens of Lord Krishna, they were some. They eventually they made their way to Mathura, and in Mathura they were able to get the association of Uddhava. तो ये जो रानियां हैं वो मथुरा पहुंच रहे थे और मथुरा में जाकर वो युद्धव का संग करने वाले थे Now Uddhava, he also had been with Lord Krishna in Dwarka. He was a very intimate associate of Lord Krishna, and he had a lot of personal association with Lord Krishna. युद्धव जो थे भगवान कृष्ण के एक अंतरंगा साथी के रूप से जाने जाते थे और द्वारका में उन्होंने भगवान के साथ अनेक प्रकार के अंतरंगा लीलाओं में भाग लिए थे So Lord Krishna's wives, they all came and took shelter of Uddhava, and they requested Uddhava to speak to them the knowledge of Srimad Bhagavatam. तो ये भगवान के जो रानियां हैं रानियां हैं वो उद्धव के संरक्षण में आकर उद्धव से बोलते हैं कि भगवान के बारे में श्रीमद् भागवतम से कुछ शब्द हमें सुनाए And when the queens of Lord Krishna were hearing the Srimad Bhagavatam from Uddhava, they all gradually, one by one, they all began to realize their eternal relationship with Krishna in the spiritual gave up their mortal bodies and returned back to God. तो जब उद्धव से वो श्रीमद् भागवतम का ज्ञान का आस्वादन कर रहे होते हैं तो इस ज्ञान के संदर्भ में आकर वो धीरे धीरे आत्म साक्षात्कार को प्राप्त करते हैं और इस तरीके से वो समझ पाते हैं देह और देही में क्या संबंध है और इसके बाद एक एक करके वो भगवत धाम को जाने की तैयारी करते हैं तो दिस इज द पावर यह श्रीमद भागवतम का श्रवण करने का अतिशय फल है जब आप भागवतों का श्रवण कर रहे होते हैं तो बड़ी सावधानी पूर्वक इसका श्रवण करें So here uh, in this verse uh, we are hearing how the laws of nature are very strict and very rigid. You cannot change them. तो इस आज के श्लोक के संदर्भ में हम यह जानने के प्रयास कर रहे हैं किस तरीके से प्रकृति के नियम अत्यंत कठोर हैं और इस प्रकृति के नियम को हम परिवर्तित नहीं कर सकते And in the verse it talks about how sometimes people are together and they're friends with each other and other times they're enemies and they kill each other. आज के श्लोक में यह वर्णन किया गया है किस तरीके से व्यक्ति एक दूसरे के साथ बंधुता का स्थापन करता है और परवर्ती मुहूर्त में उसी बंधुत्व के साथ फिर से दुष्ट व्यवहार भी करता है We don't know what was our previous relationship with other people. हम यह कहीं नहीं जान पाते कि हमारा पूर्व संबंध व्यक्ति विशेष के साथ किस प्रकार से रहा है. Hmm. One man came to Prabhupada Uh, he had a, a, child who had uh, uh, he, he, he, had the, his child was born with Down syndrome and he was you know he could not do anything. तो प्रभुपाद जी के पास एक सदस्य पहुंचते हैं अपने संतान को लेकर वो संतान इस तरीके से जन्म लेता है जन्म लिया होता है जिसको हम मंद बुद्धि के नाम से जानते हैं तो the man came to Prabhupada and he तो प्रभुपा से प्रश्न करते हैं मेरा ये संतान जो है इस प्रकार से क्यों है And Prabhupada said to the man, he said, you know this man in your past life, you, you were doing business with him and you took money from him. You did not pay him back. तुम जानते हो यह जो तुम्हारा पुत्र रूप में जन्म लिया है पूर्व जन्म में वो एक व्यापारी था और व्यापारी से तुम ऋण लिए थे और ऋण को परिशोध नहीं So he was very angry and he hated you because you didn't pay the money. It was a lot of money. So next life he came as your son and he came in this condition just to give you trouble. तो इस प्रकार से पूर्व जन्म में वो व्यापारी जो है इस जन्म में तुम्हारा पुत्र रूप में जन्म लिया है तुमने उसका ऋण लिए थे और ऋण को परिशोध नहीं किए तो वो मन में बड़ा क्षिप्त हुआ था तो इस जन्म में वो तुम्हारे पुत्र रूप में तुम्हें कष्ट देने के लिए आया है That's one example of the laws of nature. तो ये एक उदाहरण है प्रकृति के नियमों का That we do certain things, certain activities, and we get results, we get reactions for them. जो भी हम कर्म करते हैं जो भी अभ्यस्त रूप से कार्य करते हैं इन सब कर्म और अभ्यस्त का हमें फल भुगतना होगा Nothing is by chance. कोई भी कर्म इस संसार में अकस्मात नहीं होता There's some reason for everything which takes place. इस संसार में जो भी कार्य होता है इस कार्य के पीछे कोई ना कोई कारण निहित होता है So just like here, we would wonder, how could it happen? So many people, the, the, the Yadavas, they're Krishna's family, and they could kill each other, they could drink and kill, fight and kill each other. How could they do like that? Aren't they all devotees? ये कैसे संभव हो पाया यदुवंश के सारे लोग जो हैं आपस में लड़ पड़े और लड़ के एक दूसरे को मृत्युदंड दिए जबकि वो सब भक्त थे Yes, very great devotees. come to be in the of Lord Krishna. ये लोग सब बहुत अच्छे भक्त थे और बहुत उच्च कोटि के भक्त थे भगवान कृष्ण के जो लीलाएं हैं उसमें ये भाग ले रहे थे But Lord Krishna has to consider how to take them back, also to go back to their eternal abode. ये भगवान कृष्ण की पहले से उपनिवास ये तत्व था कि किस तरीके से अपने परिवार के सदस्यों को और इन भक्तों को भगवत धाम पहुंचाया जाए And the way in which he does it is very bewildering for the minds of ordinary people like ourselves. तो भगवान जिस तरीके से इस कार्य को संपन्न करवाए इनको भगवत हम पहुंचवाए साधारण व्यक्ति के मानसिक स्थिति के लिए ये भ्रमित करने वाली बात है just like we often hear people say Why did this happen to me? I didn't do anything to deserve this. तो जब हम यहाँ पर आते हैं इस भौतिक जगत में तब हम ये सोचते हैं ये मेरे साथ क्यों हुआ ये कैसे हुआ I'm a good person. I never did any harm to anyone. मैं एक अच्छा व्यक्ति हूँ मैं किसी का कोई भी गलत कार्य नहीं किया And when something goes wrong, we, we think, why this happens to me? I don't know. जब कोई चीजें गलत होती है हमारे साथ हम तुरंत ये समझने की प्रयास करते हैं ये मेरे साथ क्यों हुआ मैंने तो किसी का कोई अनिष्ट नहीं किया we have to understand it's all the plan, the will of the Supreme Lord. हमें ये समझना आवश्यक है कि ये सारे जो कार्य हैं ये भगवान की प्रेरित प्रार्थना का एक अंग है जो गौतीस में से तो भक्तों को ऐसे कहना चाहिए ये हो सकता हमारा कर्म है oh, But then at the same time we also understand devotees don't have any karma. लेकिन उस परिस्थिति में समझना चाहिए भक्तों का कोई भी पूर्व कर्म नहीं होता The devotees are transcendental. They're free of all karma. They're surrendered to Krishna. भक्त जो होते हैं ये आध्यात्मिक मूलता होते हैं ये पूर्णतया भगवान के प्रति समर्पित होते हैं So how does it happen? तो फिर ये कैसे हो गया उनके साथ No one can understand the plan of Lord Krishna. तो किसी भी परिस्थिति में भगवान कृष्ण का यह विषतः जो परिणाम है जिसको हम प्राण कहते हैं वो कोई नहीं समझ सकता this was stated in the prayers of grandfather Bhishma when he was consoling Maharaj Yudhisthira after the battle of Kurukshetra Kurukshetra के युद्ध में कुरुक्षेत्र का युद्ध समाप्त हो चुका है और पिता अभिष्म सरसजा में सते हुए वह धर्मराज युधिष्ठिर को जब ज्ञान प्रदान करते हैं उसी ज्ञान का एक अंश है ये Maharaj Yudhisthira was feeling so guilty because so many crores of people had been killed in the battle of Kurukshetra. So यहाँ पर जो पितामह भीष्म हैं वो अपने आप को दोषी मानते हैं और मन में बड़ा क्षुद्ध अनुभव करते हैं इस युद्ध में जो है लाखों करोड़ों जो योद्धा हैं वो मर चुके थे one crore means ten million एक करोड़ जो है दस मिलियन में दस लाख So there were many, many crores of people all killed in Kurukshetra war. तो यहाँ पर लाखों लाखों संख्या में लोग जो है कुरुक्षेत्र के युद्ध में मारे गए थे And Maharaj Yudhishthira is thinking, it's all my fault, all because I, because I want a kingdom, because I want to be a Kshatriya, I brought this whole battle about. तो यहाँ पर धर्मराज युधिष्ठिर जो सोच रहे हैं ये मेरे वजह से हुआ है क्योंकि मैं क्षत्रिय हूँ मैं राजा बनना चाहता था And he was feeling, Maharaj Yudhisthira was feeling very guilty and Lord Krishna brought him to meet grandfather Bhishma and it was grandfather Bhishma who spoke to him and who was able to pacify his mind. So here, पर जो है धर्मराज प्रकार से भ्रमित अवस्था को शांत करने के लिए भगवान कृष्ण जो है धर्मराज युधिष्ठिर को युद्ध मोह में पड़े हुए पितामह भीष्म के समक्ष ले जाते हैं और पितामह भीष्म उस समय जो है मानसिक स्थिति से संपूर्ण रूप से शांत अवस्था में हो रहे होते हैं Grandfather Bhishma spoke to him for many days, speaking different knowledges and how to rule and how to govern, what was his duty as the king. and he spoke to him also that no one can understand the plan of the Supreme Lord. तो यहाँ पर पितामह विष्णु जो है धर्मराज युधिष्ठिर को अनेक दिनों तक बहुत सारे मंतव्य देते हैं बहुत सारे ज्ञान का उपदेश देते हैं और ये समझाते हैं कि राजकीय कार्य को सुचारू रूप से करने के लिए किस प्रकार से तुम्हें किस प्रकार के चीजों को समझना होगा hmm. no, we have to be very careful. Don't try to understand the plan of the Lord by our own limited intelligence. हमें बड़े सावधानी पूर्वक ये सोचना होगा भगवान कृष्ण के इस संसार में किए हुए भौतिक जगत के जो आयुध हैं इसको हम उन्हीं के ही व्यवस्था से समझ सकते हैं What we need to do is to surrender to the Lord, to surrender to His plan. हमें क्या करना चाहिए भगवान कृष्ण के इस नियमों के प्रति अपने आप को समर्पित करना चाहिए Sometimes he handles us roughly and sometimes he is very gentle. तो कभी कभी वो हमारे प्रति थोड़ा सा रुक्ष भाव रखते हैं तो कभी कभी सामान्यता Sometimes he gives and sometimes he will take also. कभी कभी वो हमें देते हैं तो कभी हमसे वो छीन लेते हैं Prabhupada says God is like a person with ten hands. We have only two. So if he wants to give something with ten hands, he can give so much. And if he wants to take from us also, he can take everything. हम भगवान के हाथ के एक कठपुतली है भगवान जब चाहे सब कुछ हमें दे सकते हैं और जब चाहे क्षण मात्र से हमसे सब कुछ छीन सकते हैं We just have to be surrendered souls to accept This is the plan of Krishna. हमें एक समर्पित आत्मा के रूप में भगवान के प्रति समर्पित भाव रखना चाहिए यही हमारा कर्तव्य है And whatever happens, we should say, thank you, Krishna. और जब जो भी कुछ हमारे साथ होता है हमें भगवान कृष्ण को धन्यवाद देना चाहिए कृष्ण gives, thank you, Krishna. And Krishna takes, thank you, Krishna. जब भगवान कृष्ण हमें देते हैं तब भी हमें उनको धन्यवाद ज्ञापन करना चाहिए जब हमसे वो चीजों को ले लेते हैं तब भी हमें धन्यवाद ज्ञापन We have to always see the hand of Krishna in everything. हमें हमेशा भगवान कृष्ण के हाथ को देखना चाहिए और हमेशा So Prabhupada paraphrases that famous verse from the Bhagavad Gita, ninth chapter. Yat karoshi, yat jashnasi, yat chahosi dadasi yat, yat tapasyas tu konteya, Tatkurishva mad arpanam. That all that you do, all that you eat, all that you offer and give away, as well as all austerities you may perform, whatever you do, do it as an offering unto Krishna. श्रीमद भगवत गीता के नौवे अध्याय में इस श्लोक के माध्यम से प्रभुपाद समझा रहे हैं यद यानी कि तुम संसार में जो भी कार्य करते हो जैसा भी कर्म करते हो सारे कर्म मेरे लिए ही बना हुआ है तुम जो भी कार्य करोगे मुझे अर्पित करके करोगे जो भी कर्म फल लोगे वो मेरे लिए ही बना हुआ होगा So this is what we would call technically the Sanskrit term karma arpana, offering the results of our work to Krishna. इसको संस्कृत में हम इस तरीके से समझते हैं कर्म अर्पण यानी कि सारे a little different. Karma yoga is a little different from bhakti yoga. यहाँ पर थोड़ा सा अंतर है कर्म योग और भक्ति योग में. In bhakti yoga, we understand everything is Krishna. Everything is Krishna's. Bhakti yoga में हम सब कुछ इस तरीके से समझ पाते हैं कि संपूर्ण चीजें जो है भगवान कृष्ण से उद्भुत है. But in karma yoga we're saying, I'm doing this, I'm giving this to Krishna. और कर्मयोग में हम अपने आप को मध्य में रखते हुए ये कहते हैं मैं भगवान को दे रहा हूँ मैं भगवान के लिए कर रहा हूँ So the Malaysian devotees are leaving now. We want to thank them for coming, for their wonderful association. मालयसिया के भक्तगण अभी प्रस्थान कर you for the kirtan mela. तो हमें सबको यहाँ पर निमंत्रण दिए हैं वहाँ पर होने वाले कीर्तन मेला को 28, 29th 30th this month in Kuala Lumpur. 28, 29, 30 तारीख इस महीने के यानी कि कोलालमपुर में. get more association with Lokanath Swami and all the Malaysian devotees. So, आप लोग जो हैं श्रीपाद लोकनाथ महाराज और हमारे सैन भक्तों के संग को प्राप्त कर सकते हैं तो वहां पर एक जगन्नाथ मंदिर है तो यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं इस मेला का Oh, really? Uh, what is the difference between Dharma and moral principles and why we have lost Dharma these days? Why we have? Why we have lost, lost Dharma these days? Why we don't have Dharma? I've lost. Why we lost oh. Well, the difference between Dharma and moral Dharma, Srila Prabhupada explains Dharma, that that is actually the nature of something. And he gives examples. example, just like the nature of sugar is sweet, and the nature of chili is hot, right? You all know you've been taking the prasadam here, you know how much chili they put in the food, right? It's very hot. So that's the nature of the chili. So the same way the nature of every living entity, every soul, the dharma of the soul is actually service. That we're all engaged in some type kind of service. Just like the mother serving her child and uh, the, the, the politicians trying to serve his country and the soldier serving his nation Everyone's doing some kind of service. You have a job, you work in the service of your company. So that's the nature of the soul. Dharma, so actual Dharma, Sanatana Dharma, eternal Dharma, is to be the servant. So that service should be service to the Supreme, to Krishna. धर्म इस प्रकार से है माता जी का प्रश्न था धर्म और कर्म में क्या अंतर है धर्म इस प्रकार से है जिसको हम कहते हैं स्वतः प्रभाव से मूल वस्तु को प्रतिपादित करना जैसे जीव का धर्म है सेवा करना तो हम आ, किसी कार्य को करते जैसे हम मिर्ची खाते हैं तो मिर्ची का जो धर्म है वो हमारे मुंह में तीखापन को लाना तो किसी भी मूल वस्तु के कार्य को प्रतिपादित कर रहे इसको धर्म कहते हैं dharma are the four principles, cleanliness, austerity, truthfulness and mercy. So तो धर्म के चार स्तंभ हैं स्वच्छता और कष्ट करना सत्यम दया तपा सत्यम सोचम दया तपम ये चार जो है धर्म के चार खंभे हैं We have four ra- regulated principles. So the, those four regulated principles are to keep the principles of Dharma. तो ये चार जो है मूल धर्म के अंग हैं The bull, in, the, the, the male cow, the bull is often called Dharma. It's a symbol of religion. It stands on स्वरूप माना जाता है so moral principles you know what is the standard of morality that will vary in different places different people they have different ideas what is the standard ये जो मानसिक सभ्यता है इसको हम देख सकते हैं इस तरीके से कि प्रत्येक जीव जो है एक स्वतंत्र भाव Dharma today? Because people are practicing irreligion. They think God is there just simply to go and ask. They come to God and say, they will say to God, I love you. But they're thinking, where is the money? तो आज के युग में लोग कष्ट का क्यों अनुभव कर रहे हैं क्योंकि वो सोचते हैं कि भगवान को हम विश्वास तो करते हैं लेकिन साथ में अपने कर्म के प्रति प्रतिपादित रहते हैं रूप से जो है साफ तौर से भक्ति का अभ्यास नहीं करते